Hello，大家好，又系我安迪啦。咁咧，而家天氣非常之熱熱啦，咁食都唔係好想食，冇乜胃口咁樣，可能需要一啲刺激嘅食物。咁咧，刺激食物咧，可能就離唔開嗯辣啦，或者係酸啦咁樣樣嘅做法。 咁我哋今日咧做一個懶人嘅做法咧，就係一個韓式嘅海鮮粉絲豆腐湯。咁咧又包括咗有酸啦，又有辣咧嘅嘅元素喺裏面啦。咁最重要嘅咧就係咧快啊！十分鐘就已經可以食到嘅啦，呢個湯。咁我介紹一下個材料先啦。咁我今日準備咗咧就有掛明系誒泡菜豆腐湯啦。咁我哋有呢個泡菜嘅，咁我呢個五百蚊。 咁呢個韓式嘅粉絲啦，咁買咗一包咁誒，嘢 gram 隨意，你自己中意落幾多都 O K 嘅。咁我哋有湯底，有豬骨湯啦，預備咗三至四個嘅番茄啦、豆腐。咁我哋咧豬腩片咧，我哋買咗大概係一百三十 gram。咁另外海鮮方面咧，你就隨意啦，你中意有蝦就落蝦，有蟹就落蟹啦。咁我準備咗蟹柳同埋一個蝦，到時咧就會擺落去嘅。咁我哋。 十點啦，可以十分鐘可以做好啦。我就先打下啲 friend。好啦，咁我哋而家咧就開始去炮製呢一個餸菜啦喎。我哋首先咧處理咗啲豬腩片先，落少少嘅蒜蓉啦，少少得佢啦，一一羹仔啦。我哋咧就爆翻啲豬腩。

好啦，咁啲泡菜咧，系咁以兜一兜佢啦，之后咧我哋就可以落汤噶啦。咁我哋咧将啲猪骨汤倒晒落去。咁好啦，我哋有其他嘅配料啦，咁我哋咧今次咧落埋啲番茄。

我哋咧就將佢猛火煲二十分鐘，係啦。咁我哋而家可以冚埋蓋，等佢煲一陣先。咁我哋煲到咁上下咧，我哋會落其他嘅配料落去嘅。我一陣再話埋俾你聽，落啲咩配料啊？好啦，我哋咧個湯咧都滾到咁上下啦，剩翻兩三分鐘咧就做啊！而家睇下 r 先。哇，其實都好 Ready 㗎啦～ 好，咁我哋咧最後啲材料，我哋咧落埋落去啦。咁我哋落咗啲蝦先。啲蝦咧，你可以買大蝦嘅，其實。咁啊，海鮮類咧，其實你自己可以去衡量翻，你中意落啲咩海鮮啦，蝦蟹啊，嗰啲或者誒青口啊，其實嗰啲都可以。 落埋啲 O K，我哋再落埋啲金菇喺面啦。 咧我哋有个韩式嘅粉丝，咁韩式粉丝咧，你极落几多份量咧，你就視乎翻你自己有幾多個人食咯。咁如果你話純粹愛嚟做湯嘅話咧，咁你唔使落得太多嘅。咁但係如果你話，誒我想誒做埋一個主食啦，我唔特別去煮飯去去誒配呢個湯嘅話咧，咁你就可以落多少少啦。咁粉絲可以擺都可以。 好啦，落晒啲材料落去噶咯喎。咁咧，其實你可以最尾咧試下啲味道，睇夠唔夠。咁咧，你仲可以去補救啦。咁我而家試一試呢碗湯，好濃味啊！泡菜味好夠，酸辣味都夠。咁你咧自己可以調教啦。有啲人中意食啲酸辣啲啊，咁你咪～ 誒落多啲誒韓式嗰啲辣醬啊，落去都好以咁我繼續食啦，等咩啦？最後提提大家，如果你中意我嘅片嘅話，除咗可以 subscribe 我嘅 YouTube channel 之外，亦都可以將你平時嘅主食作品分享到我哋嘅 Facebook 專業美食事處嗰度噶。 多謝你，拜拜。